नमस्कार मेरो नाम चम्फा सोनार ठेगाना मनदेवपुर नगरपालिका वडा नम्बर नौमा बस्छु म चाहिँ महिला जडीबुटी उत्थान समूहको सचिव हजुर मैले चाहिँ बाख्रा पालन चाहिँ हामीलाई बिपिपीको सहयोगबाट चाहिँ पहिला एउटा बाख्रा किन्नको लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो पैसा फिर्ता गर्ने गरेर चाहिँ सात हजार दिनुभएको थियो त्यो चाहिँ हामीले छ महिनामा फिर्ता गर्नुपर्ने थियो र मैले चाहिँ त्यही बिपिपीको सहयोगबाट चाहिँ एउटा बाख्रा लिएर आए चाहिँ अहिले हाम्रो नौवटा भएको छ वर्षमा हामीले चाहिँ चारवटा खसी बेच्छौँ त्यस चाहिँ हामीले साठी हजार जति हाम्रो वार्षिक आम्दानी हुन्छ हाम्रो यो अहिले सालाखाला सबै बेच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यही नब्बे हजार जति नब्बेदेखि एक लाखसम्म आउँछ हाम्रो घाँसमा चाहिँ बिपिपीकै सहयोगबाट चाहिँ हामीलाई भटमासे घाँस इपिल डाले घाँसहरू दिनुभएको थियो त्यो पनि हामीले लगाएको अब मासतिर भेगमा चाहिँ ढेँडो नगएको हुनाले चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ छ र त्यही भटमासे घाँस अर्को घाँस खुवाउने गरेको छ तलतिर भेगमा चाहिँ ढेँडो आएर चाहिँ अलिकति नोक्सान गरेको छ तै पनि हामी त्यसलाई जोगाउने प्रयास गर्छौँ फेरि नर्सरी गरेर चाहिँ फेरि बिरुवा रोप्ने प्रयास गर्छौँ अन्तिममा बिबिपी परिवार संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यसरी सहयोग देखाउनु भयो बाटो देखाउनु भयो एउटा बिपिपी परिवार संस्थाले चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्न चाहिँ हामीलाई एकदमै सहज भएको छ हामीलाई यही बाख्रा पालनबाट पनि एकदमै फाइदा भएको छ जस्तो कि हाम्रो घरमा केही समस्या पर्दा पनि यही बाख्रा बेचेर पनि हामीले त्यो समस्या टार्न सक्यौँ सकेको छौँ र मेरो पर्सनल कुरा गर्ने हो भने पनि मैले यही बाख्राबाट अस्ति दिदीको बिहे भयो त्यसको लागि पनि हामीले तिनवटा खसी बेचेर चाहिँ पैँतालिस हजार जति लियौँ र त्यही ख त्यही खर्च हामीले बिहेमा गऱ्यौँ त्यसबाट चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो भएको छ <laughs> <laughs> नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चम्पा सोनार म चाहिँ मनन्दपुर नगरपालिका वडा नम्बर नौमा बस्दछु आज चाहिँ यो महिला जडीबुटी उत्थान समूहको चाहिँ मासिक बैठक सञ्चालन भइरहेको छ म चाहिँ आजको क्रियाकलाप यहाँहरू सम्पूर्णलाई देखाउन चाहन्छु आउनुहोस् भित्र जाउँ आजको क्रियाकलाप हेर्न नमस्ते सबैलाई हुनुहुन्छ म चाहिँ महिला जडीबुटी उत्थानशील समूहको अध्यक्ष हामीले चाहिँ यो समूह गठन गरेको दुई हजार चौहत्तर साल भदौ छब्बिस गतेबाट गठन गरेर मुनै पछि बचत उठाउने सुरुवात गऱ्यौँ त्यस पछाडि बचत बढ्दै गए पछाडिकोमा दिदीबहिनीहरूलाई ऋण लगानी गर्ने मैले चाहिँ यो हाम्रो महिला जडीबुटी उत्थान समूहबाट पहिला सुरुमा लिँदाखेरि चाहिँ बाख्रा पाल्नको लागि सात हजार दिनुभएको थियो सात हजार एउटा बाख्रा पाठा एउटा बाख्राको पाठा किन्न सात हजारमा किनेको मैले अहिले चाहिँ छवटा माउ गराइछु छवटा माउ गराउँदाखेरि चाहिँ साना साना साना ठुला गरेर कम्तीमा नि नौवटा दसवटा जति छ मेरो घर बोका र खसी गरेर पाठी छ चार पाँचवटा जति छ यसबाट चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा भइन्छ पाल्नेहरूलाई चाहिँ समूहबाट चाहिँ निर्व्याजी पैसा चाहिँ लगानी गर्नुभएको थियो होइन त्यस पैसाबाट चाहिँ मैले एउटा बाख्रा किनेको थिएँ सुरुमा सुरुमा एउटा बाख्रा सात हजार पैसा लिएर मैले साढे तेह्र हजारमा एउटा बाख्रा र दुइटा सानो सानो पाठाको बाख्रा किनेको थिएँ अहिले चार वर्ष भयो अहिले पाँचमा गराएको छु मैले चाहिँ दस महिना पालेर त्यो बेचेपछि दुइटा बेचेपछि फेरि अर्को तिनवटा लिएर आएर त्यो पनि एउटा नौ महिनामा बेचेँ पाल्नै सकेन तिनवटा गाह्रो भएर अनि दुइटा चाहिँ दस महिनामा बेचेँ नौ महिनाको चाहिँ त्यो भुनीको चाहिँ त्यति पैसा नआउने भुनी बेचेँ कति पैँतिस हजारमा एउटा पैँतिस हजार एउटा तिस हजारमा अनि पूजा चाहिँ चालिस हजार पहिला हामीहरू थिएनौँ जान्न केही जानिँदैन थियो नाम लेख्नसम्म आउँदैन थियो ल्याप्चे लाउँथ्यौँ अहिले जे होस् यससम्म बसेर हामीलाई नामसम्म लेख्नेको सामानको भइसक्यो